Seperti yang saya sharing tadi pagi, kita membahas soal His will, kehendak Tuhan. Kemudian kita juga membahas tentang His grace. Bukan our grace, His grace. Lalu, saya juga membahas tentang our faith. Kita, bagian kita respon yang benar. Setelah itu, saya berkata bahwa tanpa roh kudus, maka semua yang benar ini tidak bisa kita konfirmasi. Tanpa roh kudus sebagai perantara, kita tidak akan tahu apa yang disebut kehendak Tuhan dan tanpa roh kudus yang ada di dalam kita. Bahkan kita tidak akan bisa menikmati namanya kasih karunia-Nya Tuhan. Secara hakiki. Tetapi apa yang kemudian mengempower ini semua? membuat kita bisa seamlessly menjalankannya tanpa ada resistensi. Wow, ini yang menarik. Sesuatu yang saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah tahu. Tetapi tidak mengerti. Sebab tanpa ingredient yang satu ini, maka sia-sia semuanya. Sebab yang paling besar adalah yang ini. Tetapi hari ini saya akan memulai dengan membawakan sebuah perjalanan tentang seseorang yang bernama Simon Petrus. Saya tidak memilih ini karena di sini adalah Pak Petrus Hadi sebagai pemimpinnya ya. Tidak ada cocokologi, tidak sengaja, mohon maaf ya Pak. Tapi yang saya sebut di sini adalah Simon Petrus. Saya juga setelah itu, waduh, ini kenapa Petrus yang dibawa-bawa di sini? Repot. Tapi yang saya mau ceritakan kepada Bapak dan Ibu adalah sebuah cerita tapi dengan sebuah perspektif yang lengkap tentang kisah hidup seorang Simon Petrus. Kita mengerti ya, tidak usah baca yang mungkin sudah pernah membaca Alkitab. Simon Petrus itu ditemui Tuhan pada saat dia sedang menjala ikan. He is a fisherman, ya seorang penjala ikan. Dan waktu itu Tuhan berkata kepadanya setelah membuat keajaiban, ikut aku. Maka setelah ini engkau akan menjadi penjala manusia. Dan Simon Petrus ikut Tuhan sejak itu. Nah, klimaksnya, ada beberapa klimaks di dalam hidup seorang Simon Petrus. Nah, mungkin kita langsung saja kepada klimaks yang pertama. Yaitu di Matius 26 ayat 30 sampai 35. udah tua, jadi kacamata serba salah. Ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sini, seorang Petrus menjawab, apa jawabannya? Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah, tidak akan bisa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah akan menyangkal aku tiga kali. Bukan ayamnya berkokok tiga kali ya. Ayamnya berkokok berapa kali nggak ada tulis. Tapi disangkal tiga kali. Kemudian baru ayamnya berkokok. Lalu kata Petrus kepadanya, Wah, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Oh Tuhanku Yesusku, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan apa yang terjadi? Semua murid pun ikut-ikutan berkata demikian. Ini kita set sebuah konteks ya. Bagaimana seorang Petrus. Aku. Aku. Aku yang punya iman ini. Akan percaya. Percaya Tuhan. Aku tidak akan bisa goyah Aku akan jadi pembelamu. Dan aku tidak akan pernah seperti apa yang telah engkau katakan. Itu bukan aku. Aku, aku, aku. Lalu kita semua tahu apa yang terjadi di Matius 26 di perikop bab yang sama. Berarti peristiwa ini tidak jauh ya. 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan. Ada yang menarik tentang hamba perempuan ini. Di dalam sebuah terjemahan Alkitab ya. Terjemahan apa bro? Firman Allah yang hidup. Dikatakan hamba perempuan ini adalah seorang anak-anak. Ya atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi lewat perkataan hamba perempuan ini, dikatakan seperti ini. Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan orang Galilea ini? Lalu Yesus langsung dia udah lupa. Dia lupa. Lupa terhadap apa yang dia deklarasikan. Mungkin in a matter of hours. Hana dalam jangka waktu beberapa jam saja. Langsung dia sangkal dengan berkata, Aku tidak tahu apa yang kau maksud? Lalu ketika ia yaitu Yesus eh, apa Petrus pergi ke gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus. Orang itu bilang itu. Ini orangnya. Orang Nasaret itu. Dan ia menyangkalnya lagi. Dengan apa? Bersumpah. Gila. Padahal Tuhan hanya berkata, dia akan sangkal aku. Ini lebih parah daripada itu. Dia sangkal dan dia bersumpah Aku tidak kenal itu Yesus, kata Petrus. Kata Petrus, menyangkal dan kemudian bersumpah, aku tidak kenal. Wow, dia bersumpah loh, guys. Nah, nggak lama kemudian ada orang-orang lagi yang ada di sekitar situ dan berkata, pasti, pasti lu ini salah satu dari mereka itu. Itu nyata dari bahasa lu. Gua kenal lu punya bahasa, lu punya language. Aksen lu tuh gua tahu. Dan sekali lagi, Dia bukan menyangkal, mengutuk dan bersumpah. Mengutuk Yesus dan bersumpah. Aku bukan mau sok dramatisir. Ya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Secara manusia, ini orang tidak pantas dan tidak layak. Seharusnya nasib dia tidak jauh beda dengan Yudas. Betul? Setuju? Setuju? Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang nggak berani ngangguk-ngangguk, ada yang mulai bingung. Ternyata ekstrim juga ya, si Petrus. Dia bukan hanya menyangkal, dia mengutuki Yesus. Dan bersumpah bahwa dia tidak kenal Yesus. Ini adalah konteks yang pertama yang saya mau bangun. Dan tertulis di Lukas 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni tetapi barang siapa menghujat roh kudus, maka ia tidak akan diampuni. Pertanyaannya, sebenarnya Petrus diampuni ya? Yuk, kita masuk. ke dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai selesai. Tolong masukin gambarnya. Nah, saya tidak akan membacakan Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di perikop ini, dengan menggunakan setting yang hampir sama. Di momen itu, Simon Petrus kembali menjadi seorang penjala ikan. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus yang sudah bangkit di peristiwa yang ketiga datang samperin Simon Petrus. Dan dia berkata yang sama. Coba engkau lihat sebelah kananmu. Kalau nggak salah, Tuhan bilang seperti itu. Lihat ikan di sana. Seketika, saudara-saudara dia di kapal itu berkata, Eh, itu Yesus. Karena begitu mereka melihat jala itu penuh dengan ikan. Lalu apa yang dilakukan Simon? Simon Petrus pakai baju dan kemudian lompat kegirangan dan menemui Yesus. Kira-kira kalau saudara Yesusnya, waktu Simon Petrus datengin saudara, apa respon kalian? Eh, menyingkir engkau ular beludak. Hah, betul? Betul? Nyingkir. Bukankah engkau sudah menyangkal? Bukankah engkau sudah bersumpah engkau tidak mengenal aku. Bukankah engkau juga yang mengutuki aku? Kan sudah saya katakan Petrus, bahwa engkau tidak seperti itu. Tetapi tidak pernah tertulis Tuhan menulis seperti itu sebab kasihnya tidak pernah terbatas. Yang terbatas itu kita, tapi kasih karunia-Nya, pengampunannya, bahkan sampai yang kita keluar kutuk pun, Tuhan masih mau menerima Wow. Sungguh luar biasa ya. Berarti ada nggak usaha kita di situ? Nah, Grace is all about unmerited, undeserved karena sesuatu yang karena kita seharusnya bisa dapatkan. Bukan hanya sesuatu, tetapi karena kita dilayakkan. Inilah kasih Tuhan yang sedemikian besar. Saya yakin kalau Yudas tidak terlebih dahulu bunuh diri, Tuhan pasti akan mengampuni Yudas. Pasti Tuhan akan mengampuni Yudas. Dan dia tidak menjadi pengkhianat. Seperti yang tercatat. Saya tidak mau mengutuki Yudas. Saya kasihan Karena kalau Simon Petrus diberikan kesempatan yang sama, kenapa Yudas gak boleh? Betul? Itulah kasih Tuhan yang sesungguhnya. kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, next. Tapi kita tahu juga ada another climax dalam cerita tentang Yesus dan Petrus. Sini dikatakan apa? Tuhan bertanya kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, "Oh Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus dengan yakin, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula, kedua kalinya. Oh Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba dombaku untuk ketiga kalinya. Sekali lagi Yesus bertanya kepadanya, Oh Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dengan sedih hati, Petrus, Petrus sedih karena untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau yang tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saudara membaca hanya bahasa Indonesia, tidak akan mengerti apa yang dimaksud di sini. Suatu hari, saya dapatkan kebenaran ini dari istri saya, dan dia sharing ini kepada saya. Ternyata kata mengasihi yang pertama dan kedua yang dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Oh Petrus Simon, apakah engkau agape kepadaku?" Tetapi Simon Petrus tiga kali menjawab, Dua kali jawaban pertama. Simon berkata, Tuhan aku filia kamu. Dan terakhir, Tuhan turunkan agapenya. Dari agape, Tuhan berkata, Hai Simon Petrus, apakah engkau filia aku? dengan sedih. Simon Petrus menjawab, Ya Tuhan, aku filia kamu. Next. Apa itu agape? Agape digunakan untuk menggambarkan kasih yang berasal dari Tuhan. Yang sifatnya adalah kasih itu sendiri. Tuhan itu adalah kasih. Suatu hari saya mau khotbahkan khusus tentang agape. Tapi bukan hari ini. Tetapi agape adalah kasih yang tidak mungkin kita sebagai manusia bisa berikan kepada orang lain. Wow, ini kontradiksi. Pasti banyak yang akan bilang, enggak pak, ada tertulis di firman. No, I stand with the truth bahwa agape hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu adalah kasih yang tak bersyarat. Yang bisa kita lakukan, mentok filia. Banyak nyamuk ya, coba dikebas-kebaskan. Semua nyamuk dalam nama Yesus dikebaskan. Nyamuk-nyamuknya berada di speaker. Aku tengking dalam nama Yesus. Nah, tiga kali seorang Petrus berkata, Tuhan, aku hanya filia kepadamu. Filia is a brotherly love. Sebuah kasih seorang dengan yang lain. Satu saudara dengan yang lain. Pertanyaannya, kenapa Simon Petrus tidak sanggup berkata. Padahal Yesus yang berkata. Dia tinggal ngomong iya. Dia tinggal berkata, Tuhan, Engkau yang berkata agape ya Tuhan. Ya, saya aminkan itu. Dia tidak berkata seperti itu. Tiga kali dia sebut Fili Pertanyaannya, kenapa? Saya mau saudara menyaksikan gambar yang setelah ini. Di akhir hayat hidupnya, inilah yang terjadi. kepada seorang yang bernama Simon Petrus. Pada waktu ia menggenapi, karena setelah itu Tuhan firmannya menulis bahwa ini akan menggenapi hidupnya. Bahwa dia akan mati buat Yesus. Tetapi di akhir hidupnya, pada waktu dia disalib, Petrus minta kepada mereka yang menyalibnya. Saya minta, tolong salib saya. Saudara, di salib itu sudah tak tertahankan. Yesus itu mati di salib itu nggak lama. Bukan tiga hari. Hanya dalam waktu beberapa jam. Bisa nggak saudara bayangkan penderitaan Simon Petrus? yang disalib terbalik. Lalu kenapa dia memilih untuk disalib terbalik? Karena di akhir hayatnya, dia tahu sampai detik dia tetap sadar bahwa dia tetap tidak layak. Dia sadar sesadar-sadarnya. Seberapa besar kasihku aku tidak akan mampu bisa seperti Tuhan yang punya kasih yang agape dan aku tahu bahwa kasihku yang berasal dari hidupku dan dagingku hanya kasih filia. Itu pun aku sudah sangat bersyukur. Aku bahkan ditilii Yesus. Yesus datang menghampiriku. Seperti Yesus datang sekali lagi. Memberikan aku kesempatan. Lalu siapakah aku yang mampu seperti Yesus? Layak disalibkan seperti Yesus. Aku tidak bisa. Sebab aku tidak akan pernah layak. Sebab aku tidak akan pernah punya kasih yang agape. Ini tidak pernah tertulis di firman. Tapi saya mencoba untuk mengerti perasaan Petrus. Sebuah perasaan yang menurut saya menunjukkan dia betapa bersyukur akan sebuah hayatnya. Dia mau menunjukkan kepada kita-kita bahwa kita manusia-manusia ini betapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Not because we deserve it not because we earn it. Bukan karena kita layak. Bukan karena hak. Tetapi karena sebuah pemberian. Ada amin, saudara-saudara. Saudara ngerti? Apa itu arti kasih karunia? Saudara mengerti? Sebagaimana kita harus mengerti pengorbanan seorang Yesus dan betapa besar kasihnya. sejujurnya. Bahkan saya pun baru mulai belajar. Saya juga baru-baru ini mengerti. Seperti tiap hari saya lahir baru. Mengerti arti kasih yang agape ini. Lalu gimana dong Pak? Bukankah ada tertulis juga bahwa kita harus memberikan kasih yang agape? Ya, benar? Next. Judul daripada perikop ini adalah the way of love. Yeah. Oh, sorry sebelumnya ya. Ada tertulis juga di Lukas 16 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Di sini kasihilah menggunakan kata agape. Tetapi Yesus di sini bukan sedang berbincang-bincang dengan orang ini saja. Sebab orang ini sedang mencobai Yesus. Yesus mengatakan ini sebenarnya sedang berkata kepadanya, Kasihilah aku dengan segenap hatimu. Simon Petrus aja tidak mampu. Ini orang siapa? Yesus berkata, kalau engkau bisa agape aku, engkau pasti akan selamat. There is no such things. Kita adalah manusia. Penuh dengan dosa. Hari ini mungkin ingat. Beberapa jam lagi bisa lupa. Itu manusia. Itu harkatnya kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya yang disempurnakan. Nah, pertanyaan ini bagus kan? Lalu gimana caranya dong? Agape ini seperti apa sebenarnya? Baru kita masuk ke yang tadi. The way of love Maaf tadi saya terlalu bersemangat. Ya. Melankolisnya saya bekerja. Sampai lupa apa yang mau diomongin. The way of love. Di kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sebuah kata-kata yang indah tentang apa itu kasih yang agape. Di terjemahan The Message itu nendang jebret jebret jebret bagus. Saya minta kepada Dani untuk menerjemahkannya. Langsung aja Bu, ke terjemahannya the way of love yaitu cara-cara kasih yang agape. Jika saya berbicara dengan kefasihan manusia dan semangat malaikat, tetapi saya tidak mengasihi, saya hanyalah derit gerbang yang berkarat. Jika saya mengucapkan firman Tuhan dengan kuasa, mengungkapkan semua misterinya dan membuat semuanya jelas seperti siang hari. Dan jika saya memiliki iman yang mengatakan kepada sebuah gunung, lompatlah dan gunung itu melompat. Tetapi saya tidak mengasihi, maka saya bukanlah apa-apa. Jika saya memberikan semua yang saya miliki kepada orang-orang miskin dan makan mati. Dibakar sebagai martir pun. Tetapi kalau saya tidak mengasihi, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi apapun yang saya katakan, yang saya yakini, dan apapun yang saya lakukan, tanpa kasih yang agape itu, maka saya akan habis. Kasih yang agape itu tidak akan pernah menyerah. Kasih yang agape itu tidak dan tidak pernah mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Kasih yang agape itu tidak menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Kasih yang agape itu tidak bertepuk sebelah tangan. Tidak membesarkan diri. Tidak memaksakan diri kepada orang yang lain. Tidak selalu aku yang pertama tidak pernah mengingat dosa-dosa orang lain. Tidak senang bila merendahkan orang lain. Menikmati kebenaran dan selalu siap dengan apapun. Percaya kepada Tuhan selalu dan selalu mencari yang terbaik. Tidak pernah melihat ke belakang, tetapi terus maju sampai akhir. Kasih yang agape tidak akan pernah mati. Perkataan yang penuh ilham akan berakhir suatu hari nanti. Berdoa dalam bahasa roh pun akan berakhir suatu hari nanti. Pemahaman akan mencapai suatu batas. Dan kita hanya mengetahui sebagian daripada kebenaran. Dan apa yang kita katakan tentang Tuhan selalu tidak lengkap. Tetapi ketika kesempurnaan hadir, ketidaksempurnaan kita akan akan dibatasi Lalu berikutnya, kita belum melihat sesuatu dengan jelas. Kita menyipitkan mata dalam kabut, mengintip menembus kabut. Tetapi itu tidak akan lama, sehingga cuaca cerah dan matahari bersinar dengan cerah. Kita akan melihat bahwa semuanya kemudian dengan jelas bahwa Tuhan yang akan melihat kita dan mengenal dia secara langsung sama seperti dia mengenal kita. Tetapi untuk saat ini, sampai kesempurnaan itu, kita memiliki tiga hal yang harus dilakukan untuk membimbing kita menuju penyempurnaan itu. Percaya dengan teguh kepada Tuhan, berharap dengan teguh, mengasihi dengan berlebih-lebih, dan yang terbaik dari antara ketiganya adalah kasih yang agape. Ini adalah kasih yang agape itu. Tapi sekali lagi pertanyaannya. Bagaimana caranya? Next. 1 Korintus 12 eh, 13 ayat 13 terjemahan daripada yang terakhir di sini. And so faith, hope and love. Agape love. Abide relation to God and divine things. Hope which is joyful and confident expectation of external eternal salvation sorry love agape love through affection for god and man growing out of god's love in us growing out of god's love in us bertumbuh dari dalam kita about all this, the greatest of this is love. The greatest of this is agape love. Ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir. di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Pertanyaannya, bisa gak kita memiliki kasih yang agape? Yang jawab bisa, angkat tangan. Yang jawab tidak bisa, angkat tangan yang tidak angkat tangan, saya ampuni dalam nama Yesus. Ya Tuhan aja mengampuni Simon Petrus ya Pak ya. Siapa saya ya kan? Tapi di sini ayat ini jelas-jelas berkata. Lewat roh kudus agape yang dari Tuhan itu bisa masuk ke dalam kita. Ada amin saudara-saudara. Dan kita hanya menghantarkannya. Bukan kita ya. Inilah kunci kunci daripada sesi yang pertama. Kenapa saya tahu ini? Hari-hari ini saya mau bersaksi. Istri saya namanya Yohana. Hari-hari ini tiada hari tanpa saya dikotbahi oleh hambanya Yohana Limarno tiada hari. Selalu keluar firman yang baru. Dia selalu share sesuatu yang luar biasa. Bukan ngomel, enggak. Tapi dia terus dapat pewayuan, dapat rema. Seperti seseorang yang berbeda. Tapi ada satu yang saya lihat. Eh? Ada perubahan 180 derajat. Saya benar-benar melihat ada kasih Kristus di dalam hidupnya. Yang membuah buah. Yang begitu merubah. Sampai Terkadang dia melakukan sesuatu yang, Hah? ini Yohana. Transformasi. Dalam sekejap. Berubah. Sedemikian rupa. membuat dia begitu sepertinya. Hari-hari ini, firman di dalam Alkitab itu seperti setiap kata darimanya Begitu hidup, begitu menggema, dan begitu kita melihat khotbah-khotbah. Itu seperti mengkonfirmasi Sampai kita merinding. Loh, bukankah kita baru ngomong ini? Bahkan lagu yang tadi kita saksikan di hari berikutnya, teman saya Kathy bilang, "Eh, itu dibahas loh di Jesus Good News." Ayat yang sama, Yesaya 61. Wow, merinding ih. Lalu seperti di dalam hati kita kita lagi membahas soal firman. Eh besoknya tiba-tiba, ih gila, gue barusan nonton pastor ini ngomong itu juga. Ih, merinding every day. Bulu kuduk kita gemetar setiap hari. Merasakan Tuhan yang begitu audible, begitu hidup, begitu nyata. Dan buahnya dalam sekejap ada perubahan yang signifikan. Setelah apa? Setelah kita terus bukan hanya membaca tetapi mengerti, menikmati, menggali firman, menikmati setiap remah itu tidak lagi menjadi sebuah bacaan biasa. Itu sekarang menjadi sebuah kesukaan. Benar. Ini saya saksikan ya. Tiap hari. Bahkan selagi saya tidur pun. Sudah hampir mau ngorok. Agak bergerak sedikit. Eh, eh cup, cup, cup saya mau ngomong sama kamu. Gua ngomong gini. Oh, oh. Sebegitu berapi-apinya. Benar. Lalu dia besok tanya, eh kemarin kamu sadar gak? Apa ya? Benar. Dia sedang mengkotbahi orang yang tidak lama lagi mungkin yang mati pun akan bangkit. Tuh, amin istriku. Jangan main-main. The fire is in her. Because what? Because now she can felt the agape of Jesus Christ. Dia sekarang bisa merasakan kasih karunia-Nya. Dia bersaksi terus-terusan tentang itu. Dan roh yang ada di dalamnya itu lewat kasih yang agape itu membuat dia tidak akan pernah bertanya, Tuhan apakah ini kehendakmu? Itu bukan untuk orang yang mengasihi. Amin, saudara-saudara. Kita saja manusia-manusia nih ya, yang masih di bumi, pada saat kita PDKT nih kepada pasangan kita, bukankah kita akan terus mencari Bagaimana cara kita menyenangkan pasangan kita? Betul. Yang belum punya pasangan, aminkan saja. Yang sudah punya pasangan, mengerti apa maksud saya. Apakah pernah dipaksa? No. Apakah kena meminta? No. You will seek apa yang dikehendaki pasangan. Tapi sumbernya apa? Nah, karena suka, hang on, suka. Belum kasih. Tetapi makin kita mengenal, makin kita terus mengenal, makin kita dalam mengenal, makin kita menyayangi. Betul? Menyayangi itu bukan hanya yang baik-baik saja. Paketnya all in one, guys. Betul? Betul Pak Adi? All in one. Tapi kita akan mencari tahu. Itu manusia. Manusia pada suatu hari akan ada batasnya. Betul? Punya nggak agape love? No. Batas kasih manusia itu ada batasnya. Lama-lama akan menjadi hamba lama-lama. Udah lo pergi sendiri aja dah. Udah, bunga buat apa mahal? Dulu kita kasih bunga. Kalau Valentine. Sekarang bunga mahal lagi krisis ya. Covid. Toko gak laku Itulah kasih manusia. Tetapi bagaimana caranya? Cuma ada satu. Yaitu kalau kita terus memandang kepada kasih karunia itu. Yang diawali dengan salibnya yang memberikan kita keselamatan. Kasih karunia yang terbesar. Yang agape itu. Sebagai tonggak dan dasar yang pertama. Lalu sini ada satu kata yang keluar. Hope. Pengharapan. Kepada apa? Yesus. Terus, terus kasih karunia memandang salib Kristus, melihat dan mengingat terus kebaikannya, bukan hanya membaca tetapi mengerti. Mencari tahu isi hatinya. Mengexchange our will with His will. Bukan lagi kehendak Tuhan. Tapi menemukan hatinya. Menyintainya. Sehingga semuanya iman pengharapan. Dan yang terbesar yaitu kasih yang agape. Itu yang akan menetap dan menjadi jaminan di dalam hidup kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Huh. Saya kasih tahu saudara ya, benar-benar untuk bawa ini itu butuh kasih karunia. Tidak mudah. Makasih ya Tuhan. Oleh karena anugerahmu, ternyata saya mampu. Bukan karena aku Tuhan. Tapi saya percaya rohmu yang berkata-kata. Dan yang akan terus menusuk di dalam hati kita. Saya mau menutup dengan sebuah kesaksian. Masih boleh ya Pak? Udah jam 7. Saya berdiri di atas mimbar ini karena tadi saya dibisikin, nak kamu naik. Saya nggak ngerti kenapa. Saya ikut aja. Saya mau bersaksi kepada saudara. Pada waktu saya mau ke sini, sebenarnya itu merupakan sebuah pergumulan. Hari-hari ini banyak yang terjadi dalam hidup saya. Ada banyak kesenangan, ada banyak kegembiraan, ada banyak anugerah, dan ada banyak sekali kasih karunia Tuhan. Ada banyak transformasi di dalam musim yang baru ini. Tetapi di saat saya harus memutuskan ke sini, sesuatu yang besar banget terjadi. Terjadi di perusahaan saya. Saya nggak bisa ceritakan semua detail secara vulgar, mohon maaf. Kalau Saudara tahu, wow. Mungkin suatu hari ya, saya berharap ini sudah selesai. Suatu hari kalau Tuhan izinkan saya akan ceritakan. Tetapi ada sesuatu yang berat banget buat saya. Intinya saya diancam oleh sekelompok grup tertentu. bahwa saya harus menyerahkan sesuatu kepada mereka. Oh, jujur, daging saya memberontak. Oh, gak bisa. Kita anak Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran. Tuhan pasti akan bela kita. Tapi di detik-detik terakhir, jujur, saya merasakan apa yang Petrus rasakan. Saya tidak menyangkal Yesus. Tapi di detik-detik terakhir. Manusia saya berkata, saya mau perang sama orang itu. Saya mau kita lihat Dan pada saat itu, oleh kasih karunia Tuhan, tiba-tiba seperti sebelah sana, mau berdamai. Bu, uh, saya berkata, untung dia berdamai. Kalau enggak, gue akan habisi dia. Mau tahu Jimmy Budiato yang sebenarnya? Jimmy Budiarto. The real Jimmy Budiarto. Jiwa preman. Otak preman. Cara berpikir preman. Nah karena saya pikir udah damai, oh ya udah bakar selesai. Itu tidak berakhir begitu saja. Ternyata orang ini sedang mengulur-ulur waktu. Sehingga ada sebuah jebakan yang dia siapkan untuk saya. Dan membuat saya harus menghadapinya. Dan sekali lagi, saya menggunakan semua kemampuan saya. Jangan salah, gini-gini koneksinya luar biasa. Saya kenal sama A, B, Z. Bisa dikatakan infrastruktur negara ini siapa yang saya tidak kenal. Saksinya itu Revano. Saya tidak mungkin bisa berkata yang bohong di atas mimbar ini. Tapi saya katakan sekali lagi, saya seperti Simon Petrus. Saya bukan menyangkal. Tapi sekali lagi, saya berkata saya bisa. Dan kita gerakkan semuanya. Dan kita berusaha untuk menjepit mereka. Di detik-detik akhir sepertinya, oh kita udah mau menang nih. Datang lagi kita kira itu kasih karunia Tuhan. Seseorang yang lebih kuat, lebih besar daripada saya. Datang membantu saya. Waduh, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Diseluputi dengan kesombongan saya. Setelah itu terjadi, we thought it's over. No. Satu demi satu pertahanan dan semua koneksi yang kita punya satu demi satu mundur. Saya langsung menduga-duga. Ini ada apa ya? Wah ini sebelah sono nih punya backing yang lebih kuat nih kayaknya tapi tidak pernah saya sangka. Mereka di backing oleh seseorang yang dulu pernah kami begitu puja-puja. Dengan blessing dari dia. dan kami datang kepada manusia. Dia hanya tertawa. Seperti mengizinkan ini terjadi. Mengizinkan saya dijebak oleh orang ini. Apa yang pulang pun saya masih tidak tahu. Tetapi apakah saudara melihat saya khawatir? Apakah saudara melihat saya resah? Apakah saudara bahkan tahu ada mimik muka saya yang berubah? hari-hari ini bukan hanya menyampaikan firman, tetapi kita harus menghidupi firman. Sebab kita hidup bukan karena roti saja. Ada amin? Tapi saya mau saksikan kepada saudara. Apa sikap hati saya yang hari ini? Tuhan engkau yang menyelidiki hati. Apapun yang terjadi, aku izinkan ini terjadi. Maka terjadilah ya Tuhan. Sebab aku tahu Engkau hanya menyediakan yang terbaik. Roma 8 ayat 28 Tapi aku tahu, engkau tahu yang terbaik. Ada damai yang luar biasa. Di dalam roh saya. Walaupun saya bisa membedakan secara manusia. Daging itu begitu lemah. Tetapi agapenya Tuhan. Kasih yang tak terbatas itu pada saat saya terus merenungkan dan menikmati itu, itu lebih daripada segalanya. Tiada lagi ketakutan. Mamon tidak lagi berkuasa atasku. Sebab Yesus yang ada di depan yang ada bersamaku, yang ada di dalamku. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Jadilah kepadamu sesuai dengan kehendakmu dan bukan ke